कलीफा का तो सॉन्ग आज़ादी रिलीज हो चुका है अब देखिए ये है कि इसमें रणवीर सिंह गाने में क्या बताना चाहते हैं गली बॉय रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही फिल्म के मेकर्स ने आज़ादी गाने को लॉन्च कर दिया है इस गाने में रणवीर सिंह आलिया भट्ट के कोशलिन और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भ्रष्टाचार अन्याय और भेदभाव से आज़ादी की मांग कर रहे हैं गाने की लाइन आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी तुम कुछ भी कर लो आज़ादी को JNU students president Kanhaiya Kumar के स्पीच से लिया गया है आपको बता दें कि गली बॉय रिलीज होने के कुछ दिन पहले ही फिल्म के मेकर्स ने आज़ादी गाने को लॉन्च किया है आज़ादी के बारे में बात